Saluton, cae bonvenon, al nia dimancia medito. Odio mi volas legi cun vi letteron iam presitan el aiaro 1904 al signoro Io Borel, Berlin. Cara signoro Borel, cum plesuro mi excis el via lettero, che anstatau la malgranda folieto esperantistische mitteilungen vi intensas nun comenzi la el de pli granda gazeto sub la titolo germana esperantisto mi cora desira salvi entrepreno la plei bona successon mi estas convincita che la successo certe venos kai la germana esperantisto farigios balda o potenza kai grava organo de ciui germane gruppoi esperantistai. Ciar vi posedas tre bone nian lingvon, kai via energio kai sindonezo al nia fero estas jam sufice provitai tial mi ne dubas ke via gazeto estos tre bona ke estos tre desirinde ke ciui germani sperantisto i sin grupigu circa vi organo kai sorgu pri via prigia pardon florado Ien ma longa lettero de Zamenhof, kiu pensigas al mi pri la facto che ec non tempe la landa i bultenoi che o representas eh, esperantismon eh, ie landa nivelo mult foie est ascribita i cefe en la nazia lingua cae mal grande en esperanto to esus lau mi pli bone secvi la consilon de Zamenhof changi la titolo nel esperanta titolo cae ancau scribi pli ofte en esperanto paralele nazi lingue kai esperante en simpla stilo mallonga i articoloi devo saperi char ni havas multan materialon por la fluai parolantoi vera literaturo beletro anca o facai granda abundo da bona materialo por comenzantoi, sed la mesa nivero la progressantoi, por ili ne sa stiam da materialo, cio ne? Ca, ja. Certe, casetto e ludas gravan rolon. Ca e cefe casetto e scrivitai, vercitai, recta in esperanto. Nu, no, nie la medito por citiu Dimancho, Mi speras che vi passis felician semen Mi facte giuis gin, con ge amicoi, cai gis revido morgao, cai chiel ciam, antauen, sen finem.